Hei, eins, zwei, drei, ihr Husekinder kommt herbei. Eins, zwei, drei, ihr Husekinder kommt herbei. Eins, zwei, drei, Kinder Rucksäcke auf die Okay, John Jetzt kommt hier Adrian. Hallo. Was macht Ich hab voll verraten. Ah, jetzt ist ja Adrian dran. Ich fotografiere den Wald. Wie gut ist das? Jawohl. Ich wollte... Und jetzt noch von mir. Ja, Adrian. Adrian, unsere. Du willst ihn fotografieren, ja? Ja. Wenn wir uns treffen in einem großen Kreis, dann singen wir zusammen ein Liedchen voll ganz leis. Doch hör mal zu, das kannst auch du. Wenn wir Deutsch singen, dann klingst du. großen Kreis. Dann singen wir zusammen ein Liedchen, weil das weiß. Doch hör mal zu, das kannst auch du. Wenn wir Arabisch singen, dann klingst du so. Zara strength.